跟你们说哈，嗯，这个呢，就是嗯，黄兴厨的嗯，西兰花，你看用什么方法都找不到，结果弄不完，完全没有臭发臭发烂的味道。我不管你买回来不新鲜，我也不敢放。如果很新鲜的，你买回来，通常我们放一天，明天肯定发臭一点点啊。 就是各种花可能不够湿、不够冷，令到它发臭。OK，我给你们看了哈。虽然你们闻不到，我感觉它，我用一个方法，我有几多种，就是进步第三种。第一养树，第二系啊芹菜系长长嘅中国那种芹菜，哇芹菜更美啊，弄到处啊，比养树更加。 一兩個星期就睇以嘅，誒涼廳、餐廳換一次水啦，这個冰橱里面，哇，真的好美好美，因為我們不可以常常出去嘛，以前從一個冰， <laughs> 所以我個腦袋突然間發育很多啦， <laughs> 突然間个個腦袋哇要發明这个这个这个咧，其實呢種發明呢，其實還幫我們不止省钱啦，还有省時間。 你需要一点点的香料、盐酥啊，或者是诶芹菜啊，我哋做一种配配香嘅味道嘅菜，用一点点就够了。你说如果你盐酥买回来一一小包，很容易发冷发臭，系咪浪费？现在嘅疫情跟以前不一样的，唔系你啊，我现在出去就出去，现在好像我们炸。 笋一直出，老婆嘢。 <laughs> 样 OK，那我怎么对你们说啊？等等的，你看清楚哦。你看不到，我已经看到啦。我打开，放料，放料，呃，用一个这个第三个，第三种菜，用呢种方法嚟放。哇，后生，青菜，青菜后生就里面生长啊，喺入生长一阵，一直走出嚟。 哇，真的很厉害哦，但是我觉得它也有长大一点点哦，真的喂，因为它的水分比以前小很多了啦，给你看了，不用长期啊，炖炖炖炖，耶，就是用为块布了，为什么我们用那块布呢？布呢主要给它透气的。你不可以用那的。 用 lastic 啦，塑胶啦，它封闭了，没有空间，好像我们的人有呼吸这样，它也是有呼吸的。你莫以为我它不是人，不需要啦，你以为嘞？它都有呼吸的，如果你唔这样给它啊透气个总部呢，它也是发臭的， <laughs> 跟我们的一样有有有空气的。OK，那我不用唱起啦。 虽然你们闻不到，看以前我怎么放上去？对，我感觉到以前我种的时候好像没有这么大力啊，好像长在嗯。 喷个公分，好想长大，一个放进去，他住烦你烦住，好像啲现在好像长大了咧，嗰啲花花，今日我要怎么做咧哈？嗱你记得啦哈，放冰柱啊，哈，我不记得哈，我说阿芳芳，你有没有骗我们啊？你你做什么东西啊？嗯，咁我真正咪做好一点啦，跟你们说，呢种东西就是用放冰柱的，普通放柴嘅架，你冇放冰架，咪等下。 又冷掉，又骂我的啦！ <laughs> 你知做错了，唔关我的事。要听好好，任何东西要听好号。唔，第下啊，冰处啊？你放了冰架？哎呀，完蛋了！ <laughs> 就是放菜骨架，普通放菜的架嘛，记得啦哈。咁然后咧，我刚刚拿出嚟的时候咧，第一，我发觉它。 长大了，好像大一点点，又又又盘胀了，又又，我当诶因为大料咧放进去的时候咧，它有小小，诶，好像好像啊放了几一天啦，两天多啦，今天，诶应该进入第三天了，啊我一定要昨天，因为我这只皮子木比较细啊嘛，所以我要配合你们嘛，嗱我拿出我的菜出嚟，嗱。 对，我的菜呢，你们呢，闻不到，感觉不到，但是我给你们一种，就是什么，信心啊，就是一种信心啊。你个信心油了咗之后呢，你就知道，沙田买回来嘅屎兰花，你什么方法，我都试，没有用。他顺便种菜一种。 很难种臭味道啊，但阿姐啊，更死了，根本是很难很难处理的。所以如果你个冰出来涌出噶啦，啊，我就觉得用这个方法，又可以，好像你切切到新鲜嘅西兰花几枝枝嘅，很开心很开心。你看看呢个花，你唔好说你闻它，你根本上你感觉到它好像刚刚这个甜的打出来 <laughs> 真的很香啊哈！所以你说。 嗱，记得啦吓，咁啊，以后你买回嘅西兰花，杯要它发臭，你就用我这个方法，啊，用铁布，啊，用铁布，咁啊，啊，用铁布放在里面啦，嗱，我不用放就美美给你们看嘛，啊，咁啊包住两，咁啊拿条橡皮，啊，咁咧俾它透气。 咁啊，然后就可以弄得好美嘅西兰花啦。OK，我介绍你啦，拜拜。